ხარჯიმ დავით საღამოსვიდობის და ძალიან დიდი მადლობა რომ დღეს საღამოს ჩვენთან ერთად ხართ. დღეს გარკვეულ რესპუბლიკური პარტია თავისუფალ დემოკრატებთან ერთად ორივე პარტიამ დღეს გადაწყვიტეთ რომ შეუერთდეთ ინიციატივას ევროპული საქართველოს ინიციატივას პრეზიდენტის დანიშნვის წესთან დაკავშირებით პლებისციტის ჩატარების მოთხოვნის შესახებ. ეს რას ნიშნავს? ამ თქვენს თქვენი ხელმოწერებით ასე და დაასტურეთ თუ თქვენ ჩაერთვებით ხელმოწერების შეგროვების პროცესში და აქვე მინდა მაინც კითხოთ 200.000 ხელმოწერის შეგროვების შემთხვევაში მე რა უნდა მოხდეს ანუ რა პროცედურები არსებობს ქართული კანონმდებლობით მოგესალმებით მე მესალმები მაყურებელს ჯერ კიდევ სამიოდე თვის წინ რესპუბლიკურმა პარტიამ სპეციალური განცხადება გავავრცელეთ. ჩვენ ვართ საპარლამენტო რესპუბლიკის პიონერები, ინიციატორები ამ ქვეყანაში ვიცი დღიდან დაარსებისა. ხო. <laughs> ფაქტია რომ ასეა. ასე არის და 94 წლის კონსტიტუციის პროექტშიც სწორედ საპარლამენტო რესპუბლიკაზე არაპირდაპირ არჩეულ პრეზიდენტებს აუბრობდა ასე შემდეგ. მაგრამ ყველაფერი არის კონტექსში და ახლა ბუნებრივია მოწყვეტილი არ უნდა იყოს ჩვენ სამეცნიერო შრომას არ ვწერთ. ამიტომ ჩვენ ღიად ვთქვით რომ შექმნილ ვითარებაში, როდესაც თელი სახელისუფლებო შტოები პრაქტიკულად არის ერთი ადამიანის ხელში, რომელსაც თან არც კი აქვს ოფიციალური თანამდებობა, ოფიციალურად და ფორმალურად არის ერთი პარტიის ხელში. დიახ. რომელმაც აიღო ნახევარზე ნაკლები ხმების და ხელოვნური მექანიზმებით, ანუ უგვანის არჩევნო სისტემით აიღო მანდატები 3/4. ეს ადრე თუ გვიან გამოიწევს დისპროპორცია ძალიან მაღალია. ნახევარზე ნაკლებმა მოგცა ხმა დანარჩენებმა ოპოზიციურ პარტიებს მიცა ხმა, სხვადასხვა ტიპის ოპოზიციურ პარტიებს, მაგრამ 3-4-დი რო გაქვს მანდატების, ეს ბუნებრივია პოლიტიკურ სტაბილურობას ხელს არ შეუწყობს. ამ ვითარებაში, როცა სასამართლო, როგორც საკონსტიტუციო სასამართლო ისე აა უზენაეს სასამართლო რეალურად მოხერხდა და გაკონტროლებულია აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ და ნუ თავრობა, პარლამენტი, სასამართლო თვითმართველობებში იმის ნაცვლად რომ ის მცირე აა მონაპოვარი რაც 2014 წლიდან მქონდა მაშინა ჩვენ რესპუბლიკელებს ძალიან ბევრი რამ დაგვიბლოკეს მაგრამ მერები გამგებლები პირდაპირ არჩევნები უფლებამოსილებები ჩაიწერა კანონში და ეს კანონი დარღვეულია რომ საშემოსავლო გადასახადი უნდა გაიყოს ცენტსა და თვითმართველ შორის, ეხლა დაიწყო უკუ პროცესი, რომ თვითმართველ ქალაქები კი არ უნდა გავზარდოთო, ეს 7 თვითმართველი ქალაქი გავაუქმოთო და ასე შემდეგ. ასეთ ვითარებაში ჩვენ ვთქვით, რომ პრეზიდენტის ეს არის ერთადერთი ინსტიტუტი, სახელისუფლებო სივრცეში, რომელიც არ კონტროლდება ხელისუფლების მხრიდან და ამიტომ რა კი თან განწყობა საზოგადოებაში ისეთია და ყველა კვლევა ამას ადასტურებს, რომ ხალხს მოწონს პირდაპირ არჩეული პრეზიდენტი, ასეთ ვითარებაში და გვაქვს წარმატებული მაგალითები პოლონეთში მაგალითად ნახევრად საპრეზიდენტო, ნახევრად საპარლამენტო არჩევნებია რა საფრანგეთს გაუჭირდა მაკრონი აირჩიეს ეს ნახევრად საპრეზიდენტო, ნახევრად საპარლამენტო რესპუბლიკა. ჩვენს პრეზიდენტს იმდენი უფლებამოსილება არ აქვს, რამდენი საფრანგეთსაც, მაგრამ მოკლედ ამ ვითარებაში ჩვენი პოზიცია ეგ იყო, რომ პრეზიდენტის არჩევნები უნდა იყოს პირდაპირ. ა მას შემდეგ რაც ხელისუფლებამ დაინახა, რომ პრინციპში ერთნიშნულოვანი მხარდაჭერა აქვს პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევნებს, არა მარტო პოლიტიკურ სპექტში, არამედ საზოგადოების დიდ უმრავლესობაში ეს კლუბები ხო თვითონაც ატარებენ და აჩვენა. ამიტომ მათქვესო მოდი ამ ერთი ვადით 2018 წლიდან იყოს პირდაპირ არჩევები, ანუ პრეზიდენტი მარგველაშვილი თუ დააპირებს კენჩისხას, ერთხელ არის პრეზიდენტი, მაქსიმალური ვადა 2-ა. თუ დააპირებს კენჩისხას, მას ხელი არ შეუშალოთ, ეთყობა როგორც ჩანს, იყო გადადგმული ნაბიჯი, რომ შეემცირებიათ პრეზიდენტ მარგველაშვილის წინააღმდეგობა და მარგველაშვილი ჩაერთო საერთო სახალხო განხილვაში, მას შემდეგ რაც უკვე ოფიციალურად ასრულა დეპუტატის ხელმოწერით, სწორედ ასეთი ვერსია არის შეტანილი პარლამენტში, რომ 2018 წელს იქნება პირდაპირ არჩევნები, მაგრამ ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ის ინიციატივა, რითიც გამოვიდა ევროპული საქართველო, ადეკვატური არის შექმნილი მდგომარეობის ჩვენს პოზიციებს. ეს ინიციატივა ეთანხმება ჩვენ პოზიციებს, ადრეც იყო გამოხატული, რომ ამ ვითარებაში პირდაპირ არჩევნები ჯობია. და თავისუფალ დემოკრატების რესპუბლიკელებიც ეს ორი ლიბერალური მემართულების პარტია ამ თვალსაჩინო ჩვენი საზოგადოების ინტერესებს ფიქრობ უფრო გამოვხატავდა. აი ბანო დავით, ამიტომ გეთხოთ ხალხს, ეს არის ჩვენი ამბიცია. აი რატო პლებისიტი და არა რეფერენდუმი, იმიტომ რომ მოდით ასე ვთქვათ, 200.000 ხელმოწერა და პრემიერმა უნდა გადაწყვიტოს დაინიშნება თუ არა პლებისიტი და პლებისიტის შედეგებს აქვს სარეკომენდაციო ხასიათი, ხო? მაშინ როდესაც რეფერენდუმი რაღაცა ცოტა სხვა არის. პრეზიდენტი ნიშნავს და პრინციპში რეფერენდუმში რა შედეგი დაიდება, ეს უნდა იყოს გათვალისწინებული დაწინებული. მაშინ როდესაც პრეზიდენტი ნამდვილად თქვა დანიშნავდა სიამოვნებით რეფერენდუმს, არ შეიძლება რომ რეფერენდუმი ჩატარდეს ეს ყველაფერი? კონსტიტუციის შესვლა რეფერენდუმით არ შეიძლება. აჰა, ხო, მაგრამ ეს ხო პროექტია, ეს ხო არ არის? რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ 2008 წელსაც აა პლებისციტი დაინიშნა ევროატლანტიკური არჩევანის ხარდასაჭერად და ორმა მესამედმა საქართველოსი ნატო მინდა თქვა საპრეზიდენტო არჩევნებთან ერთად მაშინ რეფერენდუმი არ დაინიშნა მაგრამ ეს პრაქტიკულად 2003-ში პლებისიტი იყო რაოდენობა იყო რეფერენდუმი რომელიც ძალიან საეჭვო რეფერენდუმი იყო ხო მაგრამ ნუ იქ აქვს პრინციპში მაინც საკონსტიტუციო ცვლილება იყო ამიტომ მე ამ სხვის მოტივებზე ვერ ვილაპარაკებ იურისტები დღემდე დაობენ 2003-ის რეფერენდუმი იყო თუ არა რეფერენდუმი თუმცა რაოდენობა შემცირდა რაკი რაკი მივედით ამ თემაზე მე იმ მოწვევის პარლამენტშიც ვიყავი და მახსოვს რომ მაინც გავიარეთ ჩვენ მთელი პროცედურები, ინიციატივები, საპრეზიდენტო ესა პარლამენტის უფლებამოს პარლამენტის რაოდენობის შემცირებისა, კი არ დავეყრდენით რეფერენდუმის შედეგებს, რომ პირდაპირ რეფერენდუმის ძალით ყოფილიყო. მაინც საკონსტიტუციო ცვლილების პროცედურები გავიარეთ და ფორმალურად ამას ერქვა რეფერენდუმის განწყობები ასეთი იყო ხალხში. და სამართლებრივი პრობლემები რო არ ყოფილიყო, ამიტომ აი ეს პროცედურები იყო გავი. ამიტომ ამ ვითარებაში ჩვენ თვლით რომ სწორი ეს მიდგომა და ვკითხოთ ხალხს. რა შეეხება ჩვენს მონაწილეობას, ჩვენ ჩვენი მხრიდან ამაში მივიღებთ არ შევეცილებით ბუნებრივია ინიციატორებს, მაგრამ პოლიტიკურათაც ხარს უჭერთ, ჩვენი წევრებიც ამას ხარს დაუჭერენ და მაინც გადაწყვეტილება არის პრემიერის მისაღები. სასურველი იქნება საერთოდ არ უნდა იყოს აქამდე მისასვლელი ორი საკითხია მარტო პრეზიდენტის არჩევის წესზე არ არის მე პრინციპულად ვეწინააღმდეგები დროებითი ზომების ჩაწერას ასეთ მნიშვნელოვან საკითხზე კონსტიტუციაში იცი რა მოდი ახლა პრეზიდენტის და საზოგადოების უმრავლესობის წინააღმდეგობა რომ გავანეიტრალო 2018 წელი დროებით დავტოვებ პრეზიდენტს პირდაპირ არის საყველა ცუდი ვერსია პრეზიდენტ სახელმწიფო ფუნქციების დიდი ნაწილი ჩამორთმეულია ამ პროექტში. აი ზუსტად, ზუსტად ეს მინდოდა მე. სახელმწიფო ფუნქციებისაგან გათავისუფლებული პრეზიდენტი პირდაპირ არჩეული რო იქნება 2018 წელს, ეს ყველაზე ცუდია. აი ეგ მინდოდა ბატონ დავით ზუსტად მეკითხა, იმიტომ რომ ისედაც საკმაოდ იმ ცვლილებებით, რომელიც 2003 წელს შევიდა, ცოტა მოვალეობები და უფლებები აქვს პრეზიდენტს. ეხლა ახალი პროექტით, თქვა იგივე უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების დასახელებიდან დაწყებული ძალიან ბევრი რამ ჩამოერთვება. რა მნიშვნელობა აქვს ასეთი უფლებამოვალეობების მქონე პრეზიდენტს? პირდაპირ ავირჩევთ თუ არაპირდაპირ? აა ერთი ასეთი უფლებამოსილებების იქნება თუ არა პრეზიდენტი ეს დამოკიდებულია პარლამენტში კენჭისყაზე გაზაფხულზე და შემოდგომაზე თქვენ გონიათ რამე შეიძლება არა მარტო და დამოკიდებული იქნება მნიშვნელოვანად იმ საზოგადოებრივ განწყობებზეც პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევა თუ უნდა მოსახლეობას ეს იმას ნიშნავს რომ მას რაღაცა უფლებები უნდა ქონდეს. მას უფლებები მქონე პრეზიდენტი უნდა სახელმწიფო უფლებები საკადრო საკითხებში. დღეს მოქმედი კონსტიტუციითაც პრეზიდენტს საკმაო აქვს. ეხლა მიმდინარეობს სწორედ აი ამ სახელმწიფო უფლებამოსილებისაგან მის გათავისუფლება და მეორე საკითხი, რაც არის ასევე გამოტანილი პლებისიტისთვის, ეს არის საპარლამენტო არჩევნების პარლამენტის დაკომპლექტების წესი პროპორციული არჩევნები არის კარგი. მაგრამ პროპორციული, იმიტომ ქვია ამას, პროპორციული, რომ ის პროპორციულად უნდა ასახავდეს ხალხის განწყობას. ეხლა ჩვენ გვაქვს ვითარება, რომ მიიღებ 48%-ს და გაქვს 75% მანდატებს. თქვით რომ არ ვარგა, იმიტომ რომ ეს მაჟორიტარების ხარჯზე არის მიღებული. როგაქვს 48%, უნდა კონდეს 50, 50, 11, 52, როგორც ხდება ნორმალურ ქვეყნებში, ანუ უბრალო უმრავლესობა პროპორციულად უნდა იყოს წარმოდგენილი. ზუსტად 58 58-ს არ იძლევა, იმიტომ რომ გარკვეული ნაწილი იკარგება ხმებს. ა მაგრამ ეხლა ჩვენ გვითხესო მაჟორიტარებზე ათქვენენ ვარ. ამიტომ მოდი პირველ ადგილზე გასულმა მიიღოს ყველა გადაწყვეტილება. შეიძლება მე მაყურებელს მაინც აუხსნი ეს რას ნიშნავს? მაგალითად თქვენ თუ მიეცით ხმა რესპუბლიკურ პარტიას, მაგრამ მან ვერ გადალახა 5%-იანი ბარიერი, რომელიც არ იცვლება. რესპუბლიკური პარტიისთვის მიცემული ხმა მიდის პირველ ადგილზე გასული პარტიის ყულაბაში, არ ვიცი შეიძლება იყოს ქართული ოცნება, ეს შეიძლება იყოს პატრიოტთა ალიანსი, ეს შეიძლება იყოს ლეიბორისტული პარტია, ან ნაციონალური მოძრაობა. ანუ ხო, მე ვის წინა ამდეგაც მივედი ხმა, იღებს ის პარტია. ანუ როგორც ესი სახელმწიფო პარტია გადის პირველ ადგილს. შევარნაძემაც კი 2003 წელს გამოიწერა პირველი ადგილი. ну, расაც მოყვა მეレც უდიანბე. თუმცა სახელმწიფო რო არ იყოს და რომელიმე ოპოზიციური რო იყოს, იმ შემთხვევაშიც კი, როცა ერთი პარტია იღებს ხმების გარკვეულ რაოდენობას და არის პირველ ადგილზე, ყველა სხვა პარტია არის მის წინააღმდეგი. ყველა სხვა მომხრეველი არის იმ პარტიის წინააღმდეგი, მეტო თავის სხვა ფავორიტები ყავს. მით უმეტეს ძალიან კაფეო ჩანს ეს, როცა სახელმწიფო პარტია იღებს, თქვა 37%-ს. და ყველა დანარჩენმა მიიღო 63% ჯამურად. ეხლა ეს 63% და ხელისუფლების წინააღმდეგ მიცემული ხმები უნდა აქციოს სახელმწიფო მანდატებად. მე მაგალითებს გავიხსენ. 1995 წელს დიახ სამმა პარტიამ გადალახა ბარიერი. მოქალაქეთა კავშირმა მიიღო 23%, 7%-ზე მეტი, თითქმის 8% მიიღო ედპ-მ და 7% გაიფორმა, არ მეუღია, მაგრამ გაიფორმა აღორძინება მასში. ჯამურად ამ პარტიების 5% იყო. ხო, ჯამურად ამ პარტიების, ამ სამი პარტიის მიერ მიღებული პროცენტები იყო 78. 62% მიიღო იმ პარტიებმა, უამრავი პარტია მონაწილეობდა, ვინც ვერ გადალახა ბარიერს. და 5%-იანი ბარიერი დარჩა გაშ. აი ეს სისტემა რო ყოფილიყო. ეხლა რასაც გთავაზობენ. 23%-ის მქონე მოქალაქეთა კავშირი მიიღებდა იმ 62%-ის შესაბამის მანდატებს. ახლა აბსურდია, ხო? აჰა. ამიტომ ორად ორ ქვეყანაშია ევროპაში. ის რომ გამონაკლისია, ნიშნავს რომ ეს კაი ცხოვრებიდან არ არის. ერთი ეს არის იტალიაში, მუსოლინის დროიდან, მაგრამ იტალიის მაგალითი სულ ტყულა მოყავთ. 630 კაცია იტალიის პარლამენტის ქვედა პალატაში. და როცა ბონუსი არის 10 მანდატი, 10-დან 30-დან, რაც შეეხება საბერძნეს. ჯერტი რომელი ეტალონია ახლა საბერძნეთში დაინგრა სისტემა ქვეყანა კოლაფსის წინაშე იყო მერკელმა ევროკავშირმა გადაარჩინა იქ მიიღეს ეს რომ პირველ ადგილზე გასული პარტია რა კი ვერ ქმნიდნენ ვერანაირ კოალიციებს ამიტომ მას ქონდეს პლუს ბონუსი 50 მანდატის ამით თორე ყველა სხვა ქვეყანაში აი ახლა ჰოლანდიაში ჩატარდა არჩევნები პირველ ადგილზე 150-დან 31 მანდატით გავიდა იქაური ლიბერალების პარტია ვივიდი მოქმედი პრემიერის პარტია მესამეჯერ გავიდა პირველ ადგილზე 31 მანდატი 150-დან აიღო პარტიამ რომელიც ქმნის კოალიციას და ჩვენი ძირითადი მიდგომა რა არის ჩვენ რესპუბლიკელები ვართ ევროპული მიდგომების მომხრე, აბსოლუტურ უმრავლესობაში ევროპის ქვეყნების არი კოალიცია, 2 3 4 პარტიული კოალიცია. როცა ხელისუფლება გვეუბნება, რომ მე იმიტომ ჭირდება ბონუსი, რომ შევქნა მთავრობა, ესე იგი ის ვარს ამბობს კოალიციას და ის ამბობს, რომ მე მართალია ნაკლები მექნება ნდობა, მაგრამ ხელოვნური მექანიზმებით მომეცით ბევრი. ამიტომ ერთი ეს მიდგომა არის. აი ახლა მაგალითად 2016 არჩევნებში 20%ია ჯამურად ვინც ვერ დაბალახა რესპუბლიკელები თავისუფალი დემოკრატები ბურჯანაძე ნუცე ესე ბურჯულაძის პარტია ლეიბორისტები ნუცე ხუთმა პარტიამ ვინც აიღო 1%-ზე მეტი ჯამურად ვერ გადალახა ა ბარიერი 20%ია ეს ჯამი 20% 150-დან 30 მანდატია. ესე იგი 30-ვე უნდა წაეღოთ. ეს არ არის სწორი. პარალელურად ამასთან ერთად ამბობენ რომ მოდი ბარიერი 5 იყოს და არ დავწიოთ ანუ ბარიერი მაღალი იყოს და მესამე აგძელოთ ბლოკები აი ბლოკებზე მინდა 1-2 სიტყვა თქვა დღესაც უბზანებია ბატონ კობახიძეს არაკვალიფიკაციასაც მეგონა რომ ქონდა ზღვარი მაგრამ კობახიძეს ვერ დავაბრალებ ამ თემებში არაკვალიფიციურობს ესე საკითხი პოლიტიკურ ნუ არ ვიცი ახლა პოლიტიკურ სინდისს ეხება, პოლიტიკა მორალის გარეშე არ არის. ეხლა მე ჩვეულებრივ ვერიდები ხოლმე ასე ტერმინებს, მაგრამ როცა ის ამბობს, რომ ხალხო ჩვენ არ გვინდა ხელოვნური პარტიების დაფინანსება ხალხის ხარჯზე მილიონები რომი აქვს პარტიებს, ეს არ გვინდა და ამიტომ ვსპობთ ბლოკებს. პოლიტიკური პარტიების შესახებ კანონში გაასწორე, აი მე მაგალითად აი თქვენ ტრიბუნა აი ამან არა ამას ოპოზიციაც ამბობს ხო ძალიან მარტივად ვეთ ბლოკში ვინ შედის იმ დაფინანსებას იღებს და შეიძლება როგორ დაწონდება არავინ არ არის ეს 3%-ს აიღებ გეკუთრის დაფინანსება ამას ამბობს ჩვენი კანონი თუ ბლოკში არის ხუთი პარტია და პარტიამ აიღო თქვა 5.5% ერთი ერთი დააფინანსა პარტიამ თუ აიღო 6%-ზე მეტი ორი დააფინანსა 3-ზე მეტი და 9-ზე მეტი თუ აიღო 3 დააფინანსა ანუ თანაზომადი იყოს ანუ პასუხი ასეთ უმარტივეს შეთავაზებაზე არ არსებობს კონტრარგუმენტი. ამიტომ ყვილს არათუ მოკლე ფეხი აქვს, ყვილს რაღაცა პოლიტიკაში არ არის ყვილი ყველაზე უფრო გამსვლელი, როცა ეს ყვილი თან შეფუთულიც კი არ არის. ამიტომ რაიმე შესაძლებელი თუ არის შეიცვალოს და მე ვფიქრობ არის შესაძლებელი იმიტომ რომ მართლა არ არსებობს აქ არა ნუ ხა ერთი პარტია მახსოვს რომელიც სამი ვადა მოიხადა და რომელიც ერთი კაცი ვიცით იმ პარტიის წარმომადგენელი ვინც არის კანონი გავასწოროთ კანონი დავაზუსტოთ და არა ეს რომ პარტიების ძინააღმდეგ ვიბრძოლოთ. ბატონო დავით, მე მაინც მინდა გითხოთ, იმიტომ რომ პარტიები ყველაზე უფრო მეტად ამომრჩევლს, ანუ მე რიგით ადამიანს მესაუბრება არჩევნების წესზე, პრეზიდენტის არჩევის წესზე, პარტიების არჩევნების წესზე. სხვა ის ცვლილებები, რომელიც შევა კონსტიტუციაში, ანუ პროექტში რაც არის გათვალისწინებული. სხვა ყველაფერი თქვენთვის მისაღებია, იმიტომ მარტო ამორზე არის ხოლმე აქცენტირებული ყურადღება. მესმის რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ხელისუფლების ხელისუფლების გამოცვლის წესი როგორ მოხდება, ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ სხვა არაფერი არ არის იქ საკრიტიკებელი. როგორ არ არის შეეულებრივ არ აქცევდნენ ყურადღებას მეორე თავს, ადამიანის უფლებების თავს, 95-ში რომ მივიღეთ ეს კონსტიტუცია და ზირითადა ჩვენი წრის დაწერილია ეს ნაწილი და კარგი ნაწილია ჩვენს კონსტიტუციაში არა მარტო ეს ნაწილი, მაგრამ ამას სააკაშვილიც კი არ შეეხო, იმიტომ რომ ეს არ აინტერესებდა ეს პოლიტიკური ტექნოლოგიების საკითხი. აი აქ ჩარევა მაინდა-მაინც სწორი არ მგონია. ამიტომ ყოველი ხელისუფლება ცდილობს გაუარესოს ჩვენ არაზოს არ დაგვიმალავს რომ და ღიად ვიყავით და ერთ-ერთი პარტია ვიყავით, ვინც ეს ღიად თქვით. კონსტიტუციაში იმის ჩაწერა, რომ ქორწინება არის ქალი და კაცის ერთობა, არ მიგვაჩნია სწორად. წერია დღევანდელ სამოქალაქო კოდექსში, სრულიად სხვა ტენდენციები არის დასავლურ სამყაროში. ევროკავშირის ქვეყნებში, ამიტომ ამ და ეს არავითარ კავშირში არ არის ახლა ამ დაბრალებასთან და არიქა და ერთხელ შეიძლება ქორწინებას. ამიტომ უბრალოდ მე მე მივეკუთვნები ხან წარმატებულ ხან წარუმატებელს იმ პოლიტიკურ მიმდინარეობას რომლის გარეშეც ლიბერალიზმის თავისუფლებას ნიშნავს სალანძღავი სიტყვა გახადა საქართველოსი ლიბერალიზმი იმ ადამიანებმა რომელიც თავისუფლებისთვის მებრძოლი ხალხის წინააღმდეგ კომპარტიის მანდატებით და კომპარტიაში ნაშოვნი ფულით იყვნენ ძირითადად დაკავებული და ეს იყო მათი ცხოვრების წესი ლიბერალიზმი ანუ თავისუფლება თავისუფლების ბრძოლა ეს ქვეყნის დამოუკიდებლობის ბრძოლაც არის და ეს ადამიანის უფლებების ბრძოლა არის ესა პიროვნული თავისუფლება და მე მეამაყება რომ ის ლიბერალი ბურთივით მრგვალი ილია ჭავჭავაძე იყო ლიბერალი მას აბრალებდნენ ლიბერალობას თუ ახლა ნაციონალური იდენტურობა აკლდა და ეროვნულ გამათავისუფლებელ მოძრაობის ლიდერი არისო ამიტომ ეს ვითარება არის აა ადამიანებმა უნდა გაიგონ. ჩვენ მაქსიმუმს მივაღწევთ ჩვენმა პოლიტიკურმა თაობამ, ცუდად, ჭრიალით მიაღწია იმას, რომ დამოუკიდებლობა გამოაცხადოთ და ვიზა ლიბერალიზებული საქართველოს ვართ. 30 ქვეყნის შემადგენლობაში ვართ, 30 ქვეყანაში დადის საქართველო და რო წარმოედგინოთ რუკა, აი ძალიან ეფექტურია რო რუკა წარმოედგინოთ იმ 30 ქვეყნის შემადგენლობაში ერთ მხარეს იქნება კუნძული ისლანდია და მეორე მხარეს იქნება კუნძული საქართველო. ჩრდილო დასავლეთი და სამხრეთ აღმოსავლეთი ჩვენ იმ სამყაროს ნაწილი ვართ. ჩვენ ზურგი ვდგავართ აღმოსავლეთს, ახლო აღმოსავლეთის, ჩრდილოეთის მიმართ. ანუ ის რომ 10000-ზე მეტმა ადამიანმა აპრილის თვეში უკვე გადალახა საზღვარი, ძალიან თბილა და კარგად შეხვდნენ და პრაქტიკულად არ არის მარი. ხო, პრობლემები არის, კარგია და მეცილად ახალგაზრდების არა მხოლოდ, მაგრამ მეცილად ახალგაზრდების იმედად ვართ. ევროპა არის ჩვენი სახლი. ევროპა არის ჩვენი სამშობლო. უპრობლემო კი არ არის. იქაც აი 1/13 აიღო ხმების ლეპენმა საფრანგეთში დემოკრატიის აკვანში, მაგრამ 2/13-მა თქვა, რომ ევროპელები ვართ ჩვენ, ფრანგები. ფრანგები თუ არ არ გაურბიან ევროპელობას და საკუთარ იდენტურობას ინარჩუნებენ ევროპაში. გერმანიასთან ერთად იმის ლიდერობით, რომელთანაც ორჯერ ომი ქონდათ. აა მძიმე მე-20 საუკუნეში ჩვენ ქართველები, რომლებიც სულ ვიყავით ევროპაში, აი ეს დროიდან მოყოლებული, ყველა წარმატება ქართული. არის ევროპული. ეს არის ევროპული, როცა ჩვენ ჩვენი ევროპული ორიენტაცია გქონდა რეალიზებული, იქნებოდა ეს ფარსმანის დროს, ფარნავაზის ანუ ალექსანდრე მაკედონელის ელინისტური ხანის გაჩენის შემდეგ თუ დავით აღმაშენებლის დროს თუ ქრისტიანობის მიღების დროს თუ თეოფიზიტობის დროს ყოველ თუ სულხან საბას დროს და 91 წელსაც ჩვენ დამოუკიდებლობის აქტი ძალიან კაი დოკუმენტია ხშირად კითხულობ ხოლმე იმ 91 წლის არც თუ მთლა დემოკრატიული სულისკვეთების მაგრამ ძალიან მაგარი პატრიოტული სულისკვეთების მქონე საქართველოს უზენაესმა საბჭომ კარგი დოკუმენტი დაუტოვა მომავალ თაობას. ამიტომ ლიბერალიზმი, რესპუბლიკა, კონკურენცია, კოალიცია, დიალოგი. ეს არის მთავარი. ყველა ხელისუფლება, რომლებიც ორიენტირებული არის ერთპარტიულ მართლობაზე, ანუ უპარტიო მართლობაზე, ანუ ერთი კაცის მართლობაზე, საქართველოსში დამარცხდა და აორთქლდა. იყო შევარდნაძე, იყო მოქალაქეთა კავშირი, იყო აღორძინება, იყო ასანაბაშიც. იყო ბიზინა აღარ იქნება ბიზინა ეხლა ფორმალურად არ არის ხელისუფალი მე რა კიდე უფრო გაუჭirdება პოლიტიკური კონტროლი ხე არც ცურავს და არც დაფრინავს ამიტომ როდესაც ვითარება არის ასეთი აი ახლა თითქოს ისეთი განცდა გვაქვს რომ გაჩერდა ქვეყანა მაგრამ ახალგაზრდები ევროპაში დადიან რაღაცებს რაღაც სტარტაპებს მე ძალიან იმედიანი ვარ არ შემიძლია არ ვიყო იმედიანად მე მგონია წელს თვითმართვების არჩევნებზე იქნება გარღვევა წელს ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა ევროპულმა პლურალისტურმა კოალიციებზე ორიენტირებულმა ქართველებმა დავამარცხოთ царსულის საბჭოთა პოსტსაბჭოთა გადმონაშთი უპარტიო პოლიტიკა. ძალიან დიდი მადლობა დავით ბერძენიშვილი რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი გახდა ჩვენ გაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი.